Nasikia kuna walimu wametoka Bomet mahali madam wanafundisha, wamechelewa kidogo, kama wako karibu wanaweza jongea hapa mbele ili madam waone kama wamekuja, kama wako pale ndani ni vizuri. Oh, wacha mmoja akuje representative ili wapiwe picha na madam, ndio madam watakuwa nakumbuka kumba walikuja Kama hamsini. Rero turi turi turi lakini nenda singe Rĩu uh, tũtetweteva pole mũno Madam njena ngwatana erimo omwarimu n'omuntu olinga bwamasikani n'omuntu osikite abantu gaa naende omuntu akorire ebinto ebinge omuntu omwororo naende omuntu omwaminifu igo naye gosaba efamili atiga magega mwetigisa moka nyasaye nero rarugwire byansi ribita mutare ngorambaria abarambari nakera abantu makogenda musabere efamili eye kine ekerengo mwarimu ategete baite nanangosaba abantu ba mintu narekera abasikari bagenya kubagosaria aba wengine walikuwa wanafurahia, lakini nako basabaga ki amatuko mete na make ayaigoire na nyasaye karirinda none bukungu kwanire kero omane narenkorente emichando isiraeli nabagotene abanto bane kare bachake erinde oborwaire obu ndaetie kwamanya bya serikali yenjire gukurira naye kare kare tubasinyini bwesi bya magoko burere ubetereri igo rende tumwe omorai bwa bali mwa madam rusi igango kwali konde liga kwanira abantu nakwanyorura kiri maite na matanga na manga gonjoka yo balumba ndorita state national executive council member nec 2 abwisi babo muturi bare bakora emirimo eyi okorigitigurana gwaka nasugete asande iraniria abarimu mbuya mono nini mwandusetia mugansukikagarangatukanywarikire wikende at the head office tagete goteba bono muna twabaire igo muna twachorete moroche tiesi basire bono gukwanana nati so i want to urge all the teachers here that we get back to the union. Without our union, we are nothing. United we stand and divided we fall. Mwarabune tutawa totally united because of our leader. Mwarabuna tu abakobe. Ona mututele tukusaba NSP wherever you are. Chaka koirane union. Iyo union ever strong once again so that we can be able kukwana mangana itu kuna tutagete na wanyene mishahara itu na gira rabia. Pia mwana sana yamana father mwalimu nacha nachete ngasabirwa nsindis chat yani magugu anenya sawa ndorire turi kogenda kogenda inchegira nenda ifata nsiarira macha jige sio gochake mirimi yamana sana Naomba kuwashukuru pia kwa kuwa watulivu, hasa familia tunawapa pole, viongozi wa walimu, walimu na viongozi mugambi timu yao biyamo naso twaragotoyere tutanine gotoire esara yokora utarangia busika Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya, mbingu, ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba e Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi na Mungu Baba Mwenyezi apende kutulinda na kutubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahie kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuombe. Ndugu zangu, Mungu Baba wa rehema, kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki E Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu Bernard. E Bwana, uwajalie wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu safarini hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, tuwakuomba utusikie. Mungu mwenyezi, kwa imani tunasadiki Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. E Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao uzipokee kazi zao njema. tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu Bernard. E Bwana, uwajalie wote tuongeza hapa juu kwenye mashini sasa, wewe mwangoshe weka chini Yeah. wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho linashuka mabondeni, neno la Mungu ndilo linaenda mbele, linapanda milimani, linashuka mabondeni, neno la Mungu ndilo linaenda mbele. Wewe ni ukumbi utarudi kwa ukumbi lakini Bwana ataku kuwa siku ya mwisho. Tukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Lord, you know it, the Lord. kwanya Oh commanded from me. They dash look at my body. They not have the fun going on. They don't need to end up there. They dash look at my body. They don't need to end up there.